Agisoft Metashape tiene las opciones de usar las imágenes tal cual las tomamos. Aquí tenemos un ejemplo de una pieza arqueológica sobre un fondo eh, blanco o de, definir máscaras para delimitar cuál es el objeto eh, de interés para hacer el modelo 3D. La definición de máscaras en Agisoft es complicada porque las herramientas no son excesivamente buenas. Hemos buscado una opción alternativa y la mejor ha sido utilizar Adobe Photoshop para definir la zona de interés y exportar esa zona de tal manera que pueda ser reconocida por Agisoft. En esta imagen tenemos esa pieza arqueológica que os comenté y la solución o el procedimiento es el siguiente. Nos vamos arriba a selección y pulsamos la opción sujeto. Esto es una selección automática con lo cual es muy rápida. Aquí podemos ver que ha funcionado bien y normalmente lo hará así si el fondo es eh, contrastado, está contrastado con el objeto. La forma de guardar esta máscara que define el objeto de interés es guardarlo como canal alfa. Para ello nos vamos aquí arriba a la derecha a la eh, pestaña de canales y aquí abajo pulsamos este botón que nos guarda la selección como canal. Aquí lo vemos, como canal alfa. Este es el proceso sin más, completo. Ahora lo que hay que hacer es guardar la imagen de tal manera que lleve eh, aparejado ese canal alfa que leerá posteriormente a Gisoft. Para eso nos vamos a Archivo, Guardar como, y aquí solo tenemos que tener en cuenta que la opción de grabar canal alfa esté activada. Tiene que ser en formato TIFF porque el JPG no es capaz de guardar el canal alfa. Guardamos, nos pregunta si queremos reemplazarlo, en este caso le decimos que sí. También obviamente se puede guardar con otro nombre y la compresión que vamos a utilizar como habitualmente es la LZW porque es una compresión sin pérdida. El siguiente paso ya lo realizamos en Agisoft. Leemos las imágenes como habitualmente, en flujo de trabajo, añadir fotos o añadir carpeta. Ahora mismo ya tengo la única imagen que hemos utilizado de ejemplo en, en esta parte de aquí abajo, en el panel de imágenes. Y el procedimiento, aparte de eh, importarla, es el siguiente. En archivo, importar elegimos la opción importar máscaras. Y ahí tenemos varias opciones a elegir, desde fichero, background, etc. Bueno, pues desde el canal alfa. Le decimos que sí a todas las cámaras, aunque en este caso solo tengamos una imagen. Y ahora cuando presentamos esta foto, vemos que tiene la máscara asociada. Este es el procedimiento global que permite eliminar los fondos molestos o innecesarios eh, en cualquier procesamiento de modelo 3D.